हेलो एवरीवन तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिकर्जन और रिकर्जन हम जो है ना डिटेल से देखेंगे तो इन रिकर्जन रिकर्जन में क्या होता है we have a function which call itself in its body एक फंक्शन होता है जो कि खुद को अपनी बॉडी में कॉल कर रहा होता है उसके बाद जो है ये जो फंक्शन होता है ये मुश्तमिल होता है दो केसेस पर और दो केसेस कौन से हैं एक बेस केस है और एक रिकर्सिव केस है बेस केस में क्या होता है जो रिकर्सिव केस होता है वो खत्म हो जाता है और बेस केस में जो है ना एक कंडीशन लगी हुई होती है जब वो ट्रू होती है तो उस टाइम जो है रिकर्सिव केस रन नहीं होता बल्कि बेस केस रन होता है और बेस केस जो होता है वो एंडिंग लिमिट होती है और ये जो है टर्मिनेट कर देती है फंक्शन कॉलिंग को और जो रिकर्सिव केस होता है इसमें क्या होता है इसमें फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है और जो है फंक्शन को कॉलिंग स्टेटमेंट जो है इसमें कितनी होती हैं जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसको उसको कॉल पहली दफ़ा जो है ना वो फंक्शन के बाहर किया जाता है मेन फंक्शन में या फिर अदर फंक्शन में या फिर फाइल के बाहर ही यानी कि इसको अगर अगर कोई ऐसी फाइल है जो कि आपने हेडर फाइल बना दी है या वो किसी और दूसरी फाइल में पड़ी है तो उस केस में जो है ना आपका जो कॉलिंग स्टेटमेंट होगी फास्ट टाइम वाली वो ज़रूर होगी और वो जो है ना आपका जो है आप प्रोग्राम जो लिख रहे होगा उसमें हो सकती है तो जो है ना एक तो कॉल एक जो है कॉल स्टेटमेंट जो है आउटसाइड द फंक्शन होगी रिकर्सिव और दूसरी जो है वो फंक्शन के अंदर होगी और उस कॉलिंग स्टेटमेंट को क्या कहेंगे रिकर्सिव कॉल और इसको ना इफ एल्स में जो है ना यूज किया जाता है इफ में क्या आता है बेस केस आता है और एल्स में क्या आता है रिकर्सिव केस आता है तो जो आगे एग्जाम्पल दी गई है एग्जाम्पल क्या कह रही है एग्जाम्पल यही कह रही है कि एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है यानी कि एक मल एम यू एल नाम का फंक्शन है जो इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर यानी कि ये कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा इसमें दो पैरामीटर दिए गए हैं और इस का ये मतलब है कि इसके जो है ना एक्चुअल पैरामीटर वो भी दो होंगे और उनमें से जो दूसरा है ना वाई वो जब इक्वल टू हो जीरो तो फिर रिटर्न कर देना चाहिए एक्स एक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाए और अगर वो वाई की वैल्यू जी वन ना हो तो फिर क्या हो एल्स केस चले तो एल्स केस में क्या है रिकर्सिव कॉल हो रही है रिकर्सिव केस है और इसमें जो है ना रिटर्न होता है एक्स प्लस मल एक्स और जो है ना वाई माइनस वन तो इसमें क्या हुआ कि x तो जो है ना वो कांस्टेंट है वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा जबकि जो पहली बार x आएगा वो x प्लस होगा फिर उसके बाद फंक्शन दे दिया गया है जिसमें x की वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन y की वैल्यू में एक माइनस करके ऊपर भेज दिया जाएगा और वन बाई वन ये ना डिक्रीज होती होती वन हो जाएगी और एंड पर कौन सा केस चल जाएगा बेस केस चल जाएगा जो कि टर्मिनेट कर देगा रिकर्सिव कॉलिंग को तो वो जो एंड पर जो है ना बेस केस चलेगा उसका रिजल्ट भी इसी तरह फिर वापस आएगा वन बाय वन और फिर एडिशन होती जाएगी तो इसके लिए मैंने आगे जो है ना डायग्राम बनाई हुई है तो ये जो है जो मैंने चार पॉइंट लिखे हैं इस पर अगर आप गौर करें तो ये जो है रिटर्न एक्स ये कौन सा केस है ये बेस केस है जो कि कॉलिंग रिकर्सिव केस को क्या कर रहा है टर्मिनेट कर रहा है जब वाई की वैल्यू क्या होगी वन होगी उसके बाद जो रिकर्सिव कॉल है इसमें क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई नाम का जो फंक्शन है वो खुद खुद को कॉल कर रहा है साइड द फंक्शन उसके बाद वाइड मेन है और ये आउटसाइड द फंक्शन कॉलिंग की गई है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दो पैरामीटर्स हैं तो एक्चुअल पैरामीटर भी दो होंगे और ये एक्चुअल पैरामीटर हैं जो कि क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है ना इनके साथ मखसूस ऑपरेशन परफॉर्म होगा जैसे कि ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है तो ये परफॉर्म होने के बाद एंड पर जो है ना रिजल्ट रिटर्न होगा तो फिर ये स्टेटमेंट जो है ना इसमें रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट रिजल्ट वेरिएबल को चला जाएगा और वो जो है ना वहाँ से प्रिंट हो जाएगा तो ये गैट्स ये तो आपको पता है प्रोग्राम को रोकने के लिए और उसके बाद नोट कर लीजिए ये बात कि ये स्ट्रक्चर जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर ये मोस्टली जो है ना फेबनोसी सीक्वेंस बनाने के लिए यूज़ होता है और जो है ना इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि जो है ना ये बहुत कम्प्लेक्स है और छोटे छोटे जो ऑपरेशन है ना इसको में जो है परफॉर्म कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो इसकी जो है ना इसी हम जो है ना शॉर्टली देखेंगे और उसके बाद जो है ये हमारे पास डायग्राम है डायग्राम में क्या हुआ कि सबसे पहले जो है ना रिकर्सिव सबसे पहले कौन सा केस चल रहा था रिकर्सिव केस चल रहा था रिकर्सिव केस में जो है ना एक्स की वैल्यू जो है ना हमने दी थी थ्री पहली पहली बार क्या आया थ्री आया और फोर आया फोर जब आया ना जब इसमें जब हमने जहां से थ्री और फोर दिया तो थ्री कहाँ चला गया एक्स में और फोर कहाँ चला गया वाई पे अब थ्री एक्स में क्या है फोर थ्री और वाई में क्या है फोर अब वाई जो है ना वो इक्वल टू नहीं है वन के वाई तो फोर है तो इसलिए एल्स केस चलेगा एल्स केस तब तक चलता रहेगा जब तक वाई की वैल्यू कहाँ तक ना पहुंच जाए वन तक ना पहुंच जाए तो इसलिए जो है ना इस तरह जो है ना केस चलता है तो पहली बार रिटर्न स्टेटमेंट चलती है और रिटर्न स्टेटमेंट क्या है एक्स एल्स वाली स्टेटमेंट चलती है और उसमें जो है ना एक्स प्लस मल्टीप्लाई तो यहाँ से है ना ये स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है ये दोबारा कॉल कर देती है फंक्शन को और फिर जो है ना एक रिकर्सिव केस चल जाता है जो कि अलग टाइप में जो है ना चलता है और इसमें जो है ना फिर जो है ना इसका रिजल्ट नहीं मिलता अब इसका रिजल्ट ढूंढने के लिए फिर ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में जाता है और फिर जो है ना फंक्शन को चलाता है और फिर जो है ना वाई की वैल्यू क्या हो जाती है इस बार टू होती है और two one two minus one one के इक्वल हो जाता है तो इस बार जो है ना जो जब गया कंट्रोल तो वाई की वैल्यू वन थी तो जब वन थी तो फिर बेस केस चला जब बेस केस चला तो एक्स रिटर्न हुआ और एक्स में जो है ना कोई चेंज नहीं हो रहा था तो तीन जो है वो एक्स में था तो एक्स जो क्या हुआ एक्स में था तीन तीन जो है ना रिटर्न हुआ और जिसने इसको कॉल किया था उसके पास गया और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस किया और रिजल्ट प्रोड्यूस करने के बाद इस पूरी स्टेटमेंट ने ना फिर अपने से नीचे वाले को जो है ना फिर वो रिजल्ट भेज दिया फिर सिक्स यहाँ पर आ गया और सिक्स वाले ने ना फिर फिर जो है ना रिजल्ट इसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करा के फिर नेक्स्ट जिसने इसको कॉल किया था उसके पास चला गया और ये जो है ना आखिरी आखिरी रिकर्सिव कॉल थी जिसने जो है ना ये मतलब कि पहली रिकर्सिव कॉल थी जिसने जो है ना पहली बार कॉलिंग स्टार्ट की थी तो इसके पास फाइनल रिजल्ट पहुंच गया और उसने जो है ना फाइनल रिजल्ट को प्लस प्लस कर दिया अपने आने वाली वैल्यू के साथ और फिर फाइनली जो है ना उसका रिजल्ट पहुंच गया हमारे दूसरे फंक्शन में जैसे कि ये मेन फंक्शन तो यहाँ पर जो है ना क्या आ गया हमारे पास ट्वेल्व आ गया ट्वेल्व आ गया तो जो है ना ट्वेल्व रिजल्ट में सेव हो गया और इस तरह जो है ना वो डिस्प्ले हो गया तो ये था हमारा आज का थ्योरी का सेशन तो अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल चलिए तो अपना जो है ना स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल सेशन प्रैक्टिकल सेशन में मैं नया डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और नया डॉक्यूमेंट में जो है ना मैं अपना जो है ना बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारा सी लैंग्वेज का वो हम राइट कर देते हैं तो S T D io attach hash include include include कौन आयो डॉट एच और उसके बाद हमारे पास वाइड आ जाता है और मेन आ जाता है और फिर जो है हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि कम्प्लीट हो चुका है तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिकर्जन और रिकर्जन स्टार्ट करने के लिए जो हाँ हम एक ऊपर डेफिनेशन लिख देते हैं लेकिन हम पहले डिफाइन कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई नाम का इंट क्या हुआ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और इंट एक्स इंट वाई और फिर क्या हुआ उसके बाद जो है मैंने इफ़ लगाए इफ में क्या था जो तो वाई है वो इक्वल टू इक्वल टू क्या हो वन और अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न करते हमारे पास एक्स को और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करें एल्स केस चला दें और एल्स केस में क्या होता है इस केस में एक तो एक्स होता है और एक्स प्लस करेगा तो मल और इंट नहीं बल्कि आप डिफाइनेशन की जरूरत नहीं है ये तो एक्चुअल पैरामीटर है तो एक्चुअल पैरामीटर है तो इसी तरह मैं लिख दूंगा वाई माइनस वन तो ये जो है हमारे पास सक्सेसफुली हमने लिख दिया है मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से ऐसे करूंगा पूरी की पूरी स्टेटमेंट को कॉपी कर दूंगा और ऊपर जाके पेस्ट कर दूंगा और एंड पर जो मैंने आपको कहा था पहले पिछली वीडियो में वो मैंने लगा दिया है तो आप मुझे कोई मसला पेश नहीं आएगा तो मैंने सिंपली क्या करना है एग्जाम का वेरियल बनाना है रिजल्ट बनाना है और इक्वल टू क्या कर देना है मैंने मल और इसमें थ्री और फोर तो क्या हुआ और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं सिंपली प्रिंट करेंगे हम प्रिंट करने के बाद जो है ना हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इसमें जो है मैं रिजल्ट को डाल देता हूँ तो ये हो गया हमारा रन लेकिन रन होने से पहले हम लोग सेव करते होते हैं सेव करने से पहले हम देख लेते होते हैं कि हम किस एक्सटेंशन में सेव कर रहे हैं तो हमारी एक्सटेंशन जो है वो सही होनी चाहिए और इसको मैं चैप्टर सेवन के नाम से सेव कर देता हूँ तो ये हमारे पास रन हो गया सक्सेसफुली तो हुआ क्या हुआ ये अगर मैं इसको ना लगाता तो क्या होता फिर भी होता लेकिन एरर होता तो एरर भाई हमें नहीं चाहिए हम रूल्स को फॉलो करेंगे और सही मायनों में सीखेंगे तो अब हमारा क्या हुआ हमारा पहले मेन चला मेन में क्या हुआ एक इंटीजर नाम का रिजल्ट का फंक्शन जो है ना वो क्या कहते हैं वेरिएबल बना ठीक है फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल हुआ तो कंट्रोल जो है नीचे नहीं गया बल्कि जो है ना यहाँ से उड़ता हुआ इस फंक्शन की तरफ आ गया तो इस फंक्शन ने पकड़ लिया इसने कहा कि ठीक है जी तुम जो है एक्चुअल पैरामीटर भी ले आए हो और तुमने मेरा नाम सही पुकारा है तो वेलकम तो उसने जो है ना इसे वैल्यूज ली और वैल्यूज को नीचे ले गया और y को पहले चेक किया कि क्या वो वन है तो पहले चार था तो वन तो नहीं था तो ये तो नहीं चलेगा ये चलेगा तो ये क्या करता है ये x में अब क्या है हमारे पास वही तीन है प्लस ये ये फंक्शन है अब ये कोई भी रिजल्ट नहीं है ये क्या है फंक्शन है तो ये कैसे रिटर्न करेगा ये नहीं रिटर्न कर सकता तो ये दोबारा कॉल करेगा ये अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकता लेकिन ये ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा कराएगा बेचारा करा नहीं सकता इसीलिए जो है ना ये कहता है कि चलो मैं फिर जो है ना दोबारा कॉल होता हूँ और फिर जो है ना एक दिन तो आएगा जब मैं जो है ना काम कर लूंगा तो जो है ना ये क्या करता है दोबारा कॉल कराता है और वाई की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस हो जाती है माइनस हो जाती है तो पहले चार थी चार से तीन हो गई तीन हो गई तो ऊपर y में तीन आ गया तीन भी तो वन के इक्वल नहीं है ना तो फिर क्या हुआ फिर एल चलेगी या फिर एल चलेगी तो फिर जो है इसके पास कोई रिजल्ट नहीं है फंक्शन के पास तो फिर जो है ना ये वाई में से क्या कर देगा एक फिर माइनस कर देगा तीन में तो फिर गया एक तो फिर दो रह गया दो फिर ऊपर चला गया तो दो भी तो वन के इक्वल नहीं है ना यार तो फिर जो है ना एल के पास आ गया तो एल ने जो है ना फिर रन किया फिर फंक्शन के पास कोई रिजल्ट नहीं था तो इसने फिर कॉल किया इस बार जो है ना दो माइनस वन हुआ था तो वन आया तो वन तो वन के इक्वल है ना तो अब तो एल्स नहीं चलेगी अब तो चलेगी हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट तो रिटर्न स्टेटमेंट जब चलेगी तो यहाँ से x निकल के आएगा जब x निकल के आएगा तो x में वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है और वो कौन सी है तीन है तो तीन यहाँ से रिटर्न हो गया तो इसने कहा कि शुक्र है मुझे अब आंसर मिल गया है अब मैं रिटर्न करता हूँ इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर तब इसने रिटर्न किया तो इन्हें ऑपरेशन परफॉर्म किया तीन के साथ एक्स को प्लस कर किया और फिर इसको रिटर्न कर दिया जिसने इसको पहले कॉल की थी फिर इस तरह फिर प्लस हुआ फिर इसको जिसने कॉल किया था फिर वो उस तरह वापस आया वापस आते आते एट टाइम जो है ना टोटल हो गया जो भी रिजल्ट निकलना था तो इसने क्या किया रिटर्न काट दिया और रिटर्न होकर जो है ना हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई ट्वेल्व और ट्वेल्व किसको असाइन हो गया रिजल्ट को और रिजल्ट के नीचे क्या हुआ डिस्प्ले हो गया तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल ये मैंने आपको समझाने के लिए किया तो हमारे पास जो है ना आप कोई भी नहीं आया एरन तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको जो है ना फेमनोसी सीरीज सीक्वेंस जो है वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ तो फेफनोक्सी सीक्वेंस ये एक ऐसी सीरीज है जो कि जिसका कोई ना कोई फार्मूला होता है और वो फार्मूला जो है ना कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट होता है जिसकी बेस पे वो आगे बनता है तो यानी कि इसकी एक लोअर लिमिट है और लोअर लिमिट से वो बनता है फार्मूला और वो उस फार्मूले के तहत जो है ना वो आगे सीक्वेंस वाइज चलती रहती है सीरीज तो इसमें जो है हम क्या देखेंगे कि एक फंक्शन हम बनाएंगे रिकर्सिव तो पहले तो मैं एक वाइट मेन बना लेता हूँ और और उसमें जो है ना मैं कुछ भी लिखूंगा कुछ भी बल्कि नहीं लिखूंगा बल्कि मैं उधर लिखूंगा प्रिंट प्रिंट एफ और इसमें क्या करूंगा परसेंटेज डी क्योंकि इसके अंदर डालना था ना मैं भी बोल रहा हूँ तो आपने नहीं बोलना आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आपको सीखना है और मुझसे अच्छा सीखना है इनशाला आप सीखेंगे और आगे मैंने क्या लिखना है आगे मैंने लिखना है सैब सैब और इसमें क्या एक नंबर नंबर कौन सा होगा सिक्स दे देता हूँ सिक्स नहीं देता बल्कि हाँ सिक्स दे देता हूँ ठीक है सिक्स दे दिया मैंने कुछ भी दे सकते हैं आप तो इसमें कोई मसला नहीं है बहरहाल मैं इसमें और भी बहुत से नंबर दूंगा फिलहाल के लिए तो सिक्स दे देता हूँ अच्छा तो सिक्स आ गया अब हमने फैब को डिफाइन भी करना है तो इसके रिटर्न टाइप क्योंकि इंट मैंने ऊपर परसेंटेज डी e लिखा है तो इंट लिखनी पड़ेगी यार तो इंट लिखेंगे इंट एप और फिर क्या करेंगे इसमें हम दे देंगे एक नंबर जो क्या होगा इंट में और इंट में क्या होगा ए ए दे देता हूँ ए ठीक है गुड है गुड है तो क्या हो गया कुछ नहीं हुआ तो ये हो गया हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसमें अब मैंने आपको कहा था कि एक एंडिंग लिमिट होती है तो एंडिंग लिमिट क्या है कि जब आए हमारे पास A is equal to zero तो क्या रिटर्न करे तो क्या रिटर्न करे तो क्या रिटर्न करे तो ये रिटर्न करे हमारे पास जीरो और फिर एल्स आएगी फिर इसमें इफ आएगी फिर मैं कहूँगा कि अगर A is equal to zero नहीं आया अगर A is equal to zero नहीं आया तो फिर क्या करें तो फिर ये करें A is equal to one check करें तो अगर तो वन आ जाता है तो फिर क्या करें रिटर्न कर दे वन और अगर अगर ये भी नहीं आता तो फिर क्या है ना हमारे पास क्या चलेगी रिकर्सिव रिकर्सिव स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी होगी हम लोग रिटर्न और यहाँ पर लगेगा फार्मूला जो कि होगा फेबनोची सीक्वेंस का फार्मूला कि किस हिसाब से जो है ना चीज़ें प्रिंट हो तो मैं कहता हूँ कि जो है ना जो भी नंबर है ठीक है वो जो भी नंबर है उसमें से माइनस कर दो वन और फिर प्लस कर दो उसमें और फिर नहीं और फिर उसने उसको माइनस टू तो फिर जो है ना ये होना चाहिए तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को कॉपी ऊपर पेस्ट और एंड लगा दिया सेमी कॉलन और रन किया तो हमारे पास ये आ जाता है एरर तो एरर आया क्यों हमने फंक्शन का नाम ही गलत लिखा तो एरर तो आना था ना तो ए बी ए बी और अब रन करते हैं तो कोई एरर नहीं आया wow I am great wow तो ये हमारा आ गया है अब मैं आपको जो है ना फुल प्रिंट करके दिखाता हूँ जीरो नंबर पे हमारे पास क्या आता है और इस तरह जो है ना मैं इसको क्या करता हूँ इसकी कॉपी बना लेता हूँ ठीक हो गया इसमें मैं लिख देता हूँ वन इसमें लिख देता हूँ टू इसमें लिख देता हूँ थ्री इसमें लिख देता हूँ फोर इसमें लिख देता हूँ फाइव तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये क्या हुआ पहले आया जीरो फिर आया वन फिर आया वन फिर आया टू फिर आया थ्री फिर आया फाइव तो क्या हुआ अब देखो जो इनिशियल जो लोअर है ना लोअर लोअर लोअर जो ये दो वैल्यूज हैं जीरो और वन इसकी बुनियाद पर क्या खड़ी है पूरी फेबनोसी सीरीज खड़ी है तो पहली जो इनिशियल जो मतलब कि लोअर पे जो हमने फार्मूले में लगाई है ना कि अगर ये आ जाए तो ये रिटर्न कर दो और अगर ये आ जाए तो ये रिटर्न कर दो जो कि टर्मिनेट बेस केस वाली है तो वो जो है ना वो उसको आपने काम नहीं करना उसको आप एज ए जीरो समझ लें वो जो है ना जीरो है आपका जो है मतलब कि फेनोसी सीरीज असल में कहाँ स्टार्ट हो रही है यहाँ से one two three four five तो ये क्या हुआ ये यहाँ से हो रही है तो वन में से पहले एक माइनस किया तो वन आ गया तो फिर उसके बाद क्या माइनस किया टू माइनस किया तो जीरो आ गया तो फिर जब वन और जीरो आ गया तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास वन आ गया तो इसी तरह जो है ना टू में से एक माइनस किया तो वन आ गया और टू में से टू माइनस किया तो क्या हुआ और टू में से टू माइनस किया तो क्या हो गया जीरो आ गया है ये क्या हो गया अच्छा तो यहाँ पर देख लेते हैं टेंशन नहीं लेनी टेंशन नहीं लेनी टेंशन से काम खराब होते हैं अच्छा तो यहाँ था फाइव ठीक हो गया फाइव हो गया तो फाइव में क्या हो गया तो सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी ना तो सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी तो इस चीज़ को बता रहा है तो मैं जो है ना ऐसा करता हूँ यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया ये डिलीट हो गया ये डिलीट हो गया ओहो ओहो तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे और ऐसे तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो दूसरे नंबर पर हमारे पास पड़ा है वन तो ठीक है ठीक है ठीक है उधर मैंने तीन लिखना था तो सही हो गया तो ये थी हमारी फैलोसी सीक्वेंस तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह वर्क होता है ओहो तो इसको मैं बता देता हूँ कमेंट तो आज का हमारा प्रैक्टिकल सेशन जो है ना कंप्लीट होता है तो ये जो कोड है ये आपको मेरे ब्लॉग से मिल जाएगा और ब्लॉग पर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं कर दूंगा और उसके अलावा ये है कि मेरे काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं ब्लॉग पर जो है मैं काफ़ी अच्छा जो है ना मैंने डॉक्यूमेंटेशन बना दिया तो आप जो है वहाँ से देख सकते हो और वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो होगा अरे का अरे का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा तो तब के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय